Se não fosse a sua mochila cheia de memórias e cheia de tralhas que tem mais de um ano Se não fosse DJ não seria ele. Se não fosse essa Nutella sobre o cappuccino ou a sua família com todo o sobrinho Se falasse alto não seria ele Se o fato é que muda muito de comportamento Quando bebe um pouco muda até o sotaque Não tem explicação na língua portuguesa você pode tentar por horas deixá-lo culpado, mas vai dar errado, já que foi o Gasparzinho que deixou a luz acesa a barba, meu jeito desastrado E essa mania de dobrar, cortar assim milimetrado Se não fosse Deus orando com sua mãe ao lado Se não fosse a Xuxa e a Patrícia dançando a dança da lampada E o andar de cima da primeira casa em que morou Dava pra olhar a praça só pela varanda Se não fosse a Grécia e a edição de tapes E aquele vídeo com a silhueta sem Laura Pausini E essa canção não seria eu